Boom bap, 80% фристайл, yeah. Не, не ползвам наркотици, просто пуша малко ганджа, за да се усмихне на живота, дет му викат манджа. So many peoples I can fit in, but I don't want to So many bitches wanna hit hit, but I don't want to So many problems in my head that I can maintain So my brain going out range, get it out of my brain You're looking for a trophy, but you're looking like a zombie I pull up on you with no homies, you pull up on me With your squad full of zombies, cause you softy, yeah, yeah You pull up with your army, I pull up on a party, yeah Pull up to the party with Bacardi in my hand You acting like a snake can you do this bitches for the train Y'all doing shit for the dreams But I'm working with my band This is boom bop Off the top въртя ги думите Както въртя коноп на това Тука му се вика топ BG Reggae дрил Трябваше да направя няколко фючера Трябваше още да добавя Като почте му дешака Стигаме до близнака и направо двамата После скачаме навътре в трака Леле мамата си трака Текста свети вътре в мрака Бързо се движа като във влака Защото няма време никой да се чака Шарот на дешака шака. Ха! И двамата във влака с двата крака. Сме тука. И цурасна ни сюжета, да, до година две Джеги Джеше сме на три морета, да Почваме с черно, егейско, после отвъд планетата Бих живял сами се в тетата, ясно е, че няма кой, както искам аз да мета Ха! Това е запалена комета, имената три Като буквите в тага и опита да има нека смисъл и в трака Влезнах с бабанката и свития бабанец горе Много нависоко в небесата е летящия холандец горе Много нависоко в планината текне техно за душата Нагърмяни много хора от главата до петата Говоря ви за транс, влизаме у нас Пушиме от вас, изпадам в захлас Прибираш се у вас, бегай куки фаст Отделна тема, искам да участвам в подкаст Но как да стане като те не слушат моя глас Искам да успея, да за какво го правя всичко това, тая част е за теб, слушай са. Влизам и взимам всичко, което си харесвам за стане, Натискам, не натискам кучката, живота натискам, опитвам, опитвам от бездната да изляза. Не искам, не искам като слънце да заляза. Искам, искам миналото да забравя, оставя, оставя. Искам наследство на децата да оставя името ми във главите да се разнася. Никой да не ме забравя, всичко ще оправя. Само дай ми шанс да го направя. Фу останала, брат. Фух.